Azam FC katika michezo miwili ya ligi iliyocheza hivi karibuni walifunga magoli sita na kuruhusu nyavu zao kutikiswa mara nne. Kali amesema mchezo dhidi ya Ruvu Shooting utakuwa mgumu licha ya kuruhusu mabao hayo manne. Anaendelea kuyafanyia kazi safu yake ya ulinzi ili kupunguza makosa katika mchezo huo. Tunajaribu kupambana kupunguza makosa, ndio maana eh, tungekuwa perfect, yani sidhani kama kuna timu ilikuwa perfect iliyokamilika kila sehemu e, muhimu tumeshinda point tatu. So kama ingo, eh, deficit ingekuwa opposite saa tungekuwa tunaona tatizo ni kubwa, lakini hata tungoshinda sita tano, mradi tumeshinda. Muhimu ni point tatu. Sasa hivi mambo eh, tuhakikishe tu tunafunga kuliko wapinzani wetu, hicho ndio ambacho e, tunakiangalia. Tuna of course kwenye karatasi ukiangalia kwenye ligi na inapendeza zaidi mtu kushinda nne bila, lakini sisi ni binadamu. Kwa upande wake, kocha msaidizi wa Ruvu Shooting Rajabu Mohamedi amesema katika mchezo huo wachezaji wake wana morali kubwa ya ushindi. Tumeona timu ya Azamu, tumeona ubora wao, wameongeza watu wenye uwezo na tunafanyia tunaifanyia kazi na tunaahidi sana wachezaji wetu kwamba tusifanye makosa katika eneo letu, sababu tukifanya makosa watatuadhibu na watu wenye uwezo wenye uwezo wa kuskoru wenye uwezo wa kukaa na mpira. Kwa hiyo hilo lote tumelifanyia kazi kesho tutapata matokeo chana kwa Ruvu Shooting. Nao manahodha wa Azam FC na timu ya Ruvu Shooting wamesema watarajii mchezo mrahisi. Mimi na wachezaji zangu kambini tuko so motivation, motivation ipo kubwa, tuna morale hali ya juu sana na tuko tayari kutoa kila kitu tulicho nacho kuweza kupata matokeo na kuweza kurudi kileleni. Mchezo utakuwa mzuri sababu tutakapokutana Ruvu Shooting na Azam matokeo yanakuwa aina mbili kati ya Ruvu kuchukua ushindi au Azam kuchukua ushindi, na ndio ipo hivyo. Hajawahi kuchukua mmoja michezo yote miwili au kupoteza michezo yote miwili. Kwa kwa mchezo huu wa kesho, sisi tumejiandaa kutoka na pointi tatu kuelekea katika mchezo wa KMC dhidi ya Dodoma Jiji utakaopigwa jijini Dar es Salaam. Makocha wa timu hizo wamesema wana matumaini ya kuibuka na ushindi katika mchezo huo ili kuzidi kujiimarisha katika msimamo wa ligi. Tunacheza na timu ambayo iko vizuri, hasa watu wao wa mbele anytime ukifanya mistake wa timu zote, sio Dodoma, ukifanya mistake wanaweza kukupa vipi. Imani ipo kubwa sana katika mchezo wa kesho, hata mazoezini jana juzi, unaona kabisa kila mchezaji ana hamu ya kupata matokeo. Tuna tunaheshimu wapinzani wetu kwa sababu sio kama kuwa chini huko ndo hawana uwezo au hawawezi kufunga timu yoyote wako huko kwa sababu ya nafasi. Ile ni nafasi tu ambayo wapo na mtu yoyote anaweza kwenda kule. Kwa tutaingia kwa tahadhari kubwa na mchezo utakuwa mgumu kama ninavyosema, kwa sababu tayari wao wanataka kutoka kule na sisi tunataka tuende juu zaidi hapo. Dodoma Jiji inayofundishwa na Meris Medo mara baada ya kuachana kocha wao mkuu Masudi Juma Irambo na Oktoba mwaka huu kutokana na mwenendo mbaya wa ligi inashika nafasi ya 15 na imepoteza michezo sita, imetoka sare michezo mitatu na kushinda mchezo mmoja na kujikusanyia alama sita katika michezo kumi iliyocheza. Bwana Shomari, Star TV.